Ушул эркек кулун татылап, эркек жашы 6 ай, бою 1.40 э, Польшадан келген. Бунун атасы Польшада чоң э, бою 1.85 болған атасы. Апасыныкы, папасыныкы 1.73. Мынакей. Şu тай сатылат Қара тай. Қашқасы бар. Қашқасын көрсеткен. Мінекей. бір 1.40-1.45. 1.40-1.45 мінекей. Төш аябай чоң, жоон болады. Құдай қаласа иншалла. Мінекей арқасынан да тартайын. Тағы бір жол ассаламу алейкум туғандар. Ушул бие сатылат. Бойы 1.73, жашы 5 жаш. Э, Польшадан келген э, бұл екінші э, азыр бұл ішіндегі баласы екіншісі ичи аябай чоң жақында тойт ай күні келіп қалды мынакей алдынан тартайын төштөрү Арқасы аркасы жоон аябай чоң бе тукум алам деп қарап баксаңыздар болот мынакей аркасынан аябай чоң жақшы бе Документтері полностью бар. Бұл бен аты мынакі лайк. Ассаламу алейкум, құрметті туғандар. Бір жарым жаш тай сатылады. Геркулестің үкәсі бойы 1.65 шығады. Геркулестің сол жағы алдыңқы жана арқаңқы тұяқтар ақ бұныңқы оң жағы алды жана арқасы бир жарым жашарлык тай мынакей астынан көрсетейін. эми арқасынан да тартып көрсөтөбүз мынакей арқасынан бурсаң എന്നൊക്കെ Ассаламу алейкум көрүүчүлөр ушул тай сатылат э, жашы тогуз ай польшадан келген бою бир элүү сантиметр чыгат э, сласка мінекей паспорты документі полностью бар мінекей қашқасы бар мына алды жағынан тартайын алды жағынан төш жағы мінекей путтары бардығы жақсы бүт бары таза бұл мына арқа жағынан мінекей жеп ішіші жақсы барлығы соның тоғыз айлық тай